Thank you. 気に入っていただけたら是非高評価よろしくお願いします是非こちらのおすすめ動画もご覧ください簡単レシピ集はウェブサイトで公開していますチャンネル登録もぜひよろしくお願いします次回もお楽しみに